Nie daj się pokonać. Wczesne rozpoznanie może być kluczowe. Każdy facet powinien umieć robić to sam. Zrób to dla jaj! Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.